मग मिवणी आले तर मिवणी म्हणले कसा आहे माणूस असो जरा अक्षत त्याच्यात लहान असावं मग गेला कार्यक्रम मिळा लावणी मिवणी बी हेकणी होती भाज्या गबा जिंजीला बी तिसच टक्के पुरी अंग झाकून येतात याची लास्ट तिच्या आईला वाटत नाही का तिच्या आई पारायणाला बसली का समजत नाही का आपलं जनावर कोणीकडे पाहत आहे कोणीकडे चालत आहे थोबार कोणीकडे वाचते शाळा कितीला सुटली जनावर घरी कितीला येते याची बायको लिफ्टनं वर जाते लिफ्टनं खाली येते म्हणक्यात गॅप डोळ्याला अंधार द्या अगं तू जगती तरी का जिला सोन नाही तिथं लई टाकल्या फोडी ती माह्या डोळे देखत आणायची म्हणते माह्या डोळे अण्णा अंग अंध तुला अजून सुनाचा झटकाच माहित नाही बाई लग्न न झालेल्या पुरी ध्यानात तेव्हा कीर्तनाला आलेला आहे चांगले कोर्सेस बिर्सेस करा सर्व्हिसला लागल्यावर लग्न करा याडपाटाव पण तुम्हाला या आखली नाही म्हणून आम्ही एका वर्गात होतो त्याची मोकार मिस कॉल यायचे म्हणून मी हा म्हणली मग मेली तू बी म्हातारी माणसांना अजून एक सांगतो झोपताना असं झोपत जा आता याला मोकळत ठोस जाऊ नका हा जाऊ शकतो याला कापून नितीन पोर कापून आणि डायरेक्ट त्याला टेक देतील गट नंबर तेरा उलट गेला मग पैसा कमवा ना कोण म्हणलं तुम्हाला दारू पिऊ नका पाच हजार रुपये रोज कमवून अडीच हजाराची दहा रुपया पाहू दे तुमची दान दहावीच्या मुलीला म्हणा ना बाई भांडे घासते का ग स्टडी स्टडी काय वाची ती ना माहिती कपड्याला गाणे घाल ग स्टडी पप्पांचा मोबाईल चार्जिंगला लाव ग स्टडी सोनू तुझा माझ्यावर भरोसा नाही का अरे तुझ्या बापाचाच नाही तर तर कसा नाही आपला वाघ संडासात बसल्या बसलेली येतोय अमक्याचे अमकी शी लफडी आहे खाली येतो वाचणारा गाढव आहे आणि त्याचाच बाप जातो ही माझी चावलाद आहे कॉलेजला असताना तिने मला धोका दिला ना अरे तिचं ऑपरेशन झालं तरी तू तिचाच फोटो पाहतो म्हणजे पागल का तू ते झालं समजा पोरानं तुम्हाला एखाद्या पोरीनं धोका दिला दिला देतेच पोरगी धोका तर तो विषय जागेवर सोडून द्या नाही तर मराल तिला काय नाही दुसरा नवरा करून ती जाईल पण तू टेन्शन लग्न साधे केले तरी मुलं होतात त्याला असा नियम नाही डीजे लावल्यावर सटासटा होत्या पोराच्या बापाची एकच इच्छा आहे पार्टी तगडी पाहिजे आणि पोराची एकच इच्छा आहे पीस नवरा कसा पाहिजे निर्वेशनी दुसरा प्रश्न विचारायचा त्याला पोट भरायची अकल आहे का तुला नाही उठ आपलं झालं का हॅलो जेवला का झोपला का पालथाय का उतर नाही काय वोकांडी घ्यायचं तुला पोरगी नाचती लग्नात डीजे पुढं चुम्मा दे चुम्मा दे गाण्याला आणि तिच्याही पहा ती दरिद्री वरून म्हणती काय माई गुड्डी ताल धरती तु गुड्डी जाऊ एखादा गड्ड्या घेऊन पळून जाईन तो आणि बायको रंगाने सावळे असावी असा नियम आहे आता आपल्याला काय अक्कल भोरी दिसली गालात असली ओके सहा महिन्याने गेली निघून ओके हे चालले दिंडीत आमच्याकडे उठा उठा प्रभात झाली किती नाही तू हा बारावीला घड्याळाला काटे किती रे बारा परवडत आहे का भाकरी घालाय परवडत आहे आणि आई म्हणते आमचा पिंटू इतका हुशार आहे ना पप्पांची आरती बिडी बिडी तो हे लग्न जमावणारी मधली फटकाय लागले पहिले बेकार जोट कसे पोरगा घेऊन यायचं आणि पोर एक नंबरच आहे पण नालाय आहे म्हण ना पुढं एक दोन तीन वर्ष मुली थांबा तुमच्या बापाच्या मागे रांग लागेल रांग पोरांच्या बापाची